Ты пьяный дальше что? Пьяница. Ну понятно, что ты пьяный. Ну, ну ты вышел. бухаешь и ебешься, блядь. Ебешь бутылку. Пьяный алкоголик. Ёхай же не Слово, блядь, продолжает. Ты не Самогон? Фу, Бля, самогон ж не показать. Что, бля, вот это значит? Сам не Самогон что этим хотел, блядь, показать? Показал старую бабушку, которая в Бля, ну, что значит гонит и Заправление, бля, это, по-моему, разные вещи ну, немножко. Саба? Гон. 30, 30 Ну, самогон это, блядь, ты ну, что меня отправляешь? Ну, сам гоняет. Самогон. По-моему, если он сам гоняет, блядь, это анонизм называется по-русски. Ну, я пошла? Пошли. Сказал бы анонизм, он был вот так показал Куда я отжихаю? Опа! Извращение! Оп, оп, оп, оп. Мотоцикл, ну понятно! Свет, мопед! Мотоцикл! Мотороллер! Мотороллер! Байкер! Да! Внимательно собрались. Мопед! Закручивай что-то, трубка! Колбаса! Закручиваешь, колбаса, упаковываешь, домик, домик, труба! Колбаса! Руберович что ли? Гениально! блядь. На всю. Положишку. Все пошли, Ты ты. Твое. Твои. Ты что-то между. Ну что, да. Я тебе любое имя бы сказал. Борис ну, Моисеев. Да тихо, ёб. Пону мать. Человек! Как человек Я ебу. Ты человек, человек. Что у тебя есть? Благой человек. Слышь? Да, блять, он ты больно, знаешь, ёпта. <laughs> Нет, как же это показать? все. Там всё в судя по твоей стойке, ты балерина. Показывай, Ты не блядь. Профессия какая-то, нет? Уже отгадали слово. Человеку показывали. Человек. Один. Два. Второй. Два. Люди. Пара. Гигантские близнецы. Два. Я. Нет, он еще рассказывал. Двойня. Пара. Один, два. Пара. У нас на работе. Сиамский близнец. Ему Ну, близнецы. не мог Нет, ну, ты... Что ты не объясняешь одному двойняшке? А у нас двоих набрали. Потерял его. Как могут быть двойняшки и Которые знают, ну, язык не понимают. Лысый рожа волосатая. Небритые, блядь. Жесткие, ебальник, что надо. Бляшки, блядь. Дай ей, блядь. Штаны. Надо Чур, негр! Начес, блядь! Негр! Чурки! Один негр, второй не негр! Чурка! Они ебутся, одна а кудрявая. Кровосмешение, а блядь. Инцест. Нет. Мулат. Мулат, бля, мулат, нет. мулат. Чего вы все? Ну короче, помесь, хуйни. Евнух! Помесь, блядь. Как слово помесь. Их там кастрировали. Селекция, блядь. Ну, может, что специально выводят. Расизм. Метис. Полукровка. Бля. Не, ну пиздец. Это Откройте!